شروع سلام چطوری؟ سلام من خوبم تو چطوری؟ بدم کن حوصلم سر رفته حس میکنم ما از دست دادم آه چرا دوست من تو نباید ناراحت باشی تو باید همیشه خوشحال باشی ما همیشه میتونیم شروع کنیم یه ضرب مثل داریم که میگه هر وقت ماهی رو بخوای میتونی از آب بگیری